Thank you. Nama? Mantap. Mantap Ali ya? ha. Ah. Ha. Bisa kasih kata-kata lagi ha. Ya. Ya. Ada, ayo, ayo, gas, gas. mantap mantap kan kita berpohon kita berkata-kata kita paham